Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrammoo waan isettu isin gammachiisa isiniif qabadhee dhufe eh, warra jechuudha. Ah, Maalis isin sanoo yoon kanaan jettan taate warra eh, ifa baatirii jawaala keenyaa anu rakkisaa jira. Ammaan tana yoo amma ifarra keenya amma dafee dhumaa. Eh, kanaaf osuma isin nama wajjin haasa'uu jirtaniif isinuma irra dhaabbata jechuudha. Kanaaf haala jawwaalli keenya ifa nuuf tursiisuu danda'u akka dafee hin dhumne jechuudha godhuudhaaf tokkoffarratti eh, tokkoffarratti jechuudha. Eh, ufuma ta'isaniif jechuudha. Jawwaala amma fakkeenyaaf shaana ifarra keessanii shaanarra keessanii shaanuma ifarratti waan adda addaa viidiyoo waan adda addaa achirratti ilaaltan jechuudha. Kun immoo dhorkaadha mamnoodha kun. Kanaaf osoo jawwaalli keessan shaana hin guuttatin fuul hin jedhin ifarra keessanii ifarratti itti fayyadamuu yoo garte waan eh, fardii jabduu taate waan yeroo sanii fi risaalaa gootanii irratti deeffattan yoo taate qofa sanuu irraa baastanii eh, waan risaalaa taatus eh, dubbistanii irratti deebistan malee akkanumatti shaanarra keessanii shaanarratti immoo waan achirratti itti ilaaluun kun sirrii miti rakkoo jawwaala keessanii jechuudha jawwaalli ammatti yeroo ifaan dhagaa haaree bitu isin barbaachisa jechuudha. anaaf tokkoffaa isaanii akkasitti of eeggadhaa. Jawwaala keessan shaanarra dha. Jawwaalli shaana gizee inni ilkee digdama soddoma akkanatti galee shaanarra kaadhaa osoo isa duwwaa osoo hin taane jechuudha. Achi booda eega inni fuultee dhibba parsantii dhibba isiniif guute irraa fudhatanii itti fayyadamtan jechuudha. ammoo isaan irratti itti fayyadamuun kun ofuma ta'isaniif jawwaala balleessoo ofuma ta'isaniif dhagaa keessanillee balleessitanii haaretti ammas maallaqaan dhagaa biraa bituu isin barbaachisa. Keessaa warri jawwaala dhagaa wajjin bitan dhagaan jawwaala waliin bitame suni hedduu bareedaadha jawwaala dhagaan akkasii hin argamu. Kanaaf haaretti ammas qarshii baastanii bituu osoo hin taane ofuma keessaniif eeggachuu qabdanii. Eh, haasoo nutti hin dheeressinii osoo nutti agarsiifni jettanii <laughs> yoo kayyattan taatellee kunis wanni takka jechuudha furmaata chaarjii akka hin dhumne isa tokko jechuudha wanni namni isiniif dhaame kuni akkasii ammaan taname karaa <coughs> eh, lammadaa haalitti ofirraa eh, akka chaarjiin hin dhumne ofirraa gootanii isinitti agarsiisaa sitingii seentan sitingii irratti dhooytan jechuudha ah, mee sitingii sitingi sitingi. kana jechuudha sitingiin agartanii amma anaaf kana settingiin suuraan gosa gosa garuu barreeffamni si tokkuma settingi kayyoo kun tokkuma suuraan isii gosa gosa ta'uu malte jechuudha kanaaf settingii kana irratti dhooyne gubbaa kana agartan bikka waatti barreessan kana bikka nama irraa ofii isinitti agarsiisu kana bikka barreessan agartani bikka kana biraa seenee hin jira. karaa firaana kotee amma ni agartanii gubbaa kanarra gubbaa kanarratti eega sitiin kee dura irratti dhooytan mee iftuu badiibee isinitti agarsiisa amma jalqabaa sitiingiidha kana sitiingiin sitiingii kanarratti gad dhooyna eega sitii iftuu badiibee jawaalee sitiingii irratti eega gad dhooyne kunoo gubbaa kanarratti gubbaa beekan dura ofii isinitti agarsiisu kanarratti barreessitan jechuudha maal jettanii barreessitan asirratti akkasi gad dhooytaniiti eega gad dhooytan Eh, lookeeshin jettanii barreessitan. Fakkeenyaaf lookeeshin mee warri hedduu jechuudha harfiin hedduu adda baastanii barreessuun isinitti ulfaatu jechuudha. Afaan Oromootiin qubee takka takkaan isin hima jedha. Hima laa oo caa aa taa ii oo jechuudha. lookeeshin akkas jettanii eega barreessitan booda amma agartaniimi lookeeshin godhe barreessa jechuudha. Kanaan booda akkasitti eega akkasitti barreessitanii akkana akkuma barreeffamni kun isiniif dhufa jechuudha. Barreeffamni kun eega isiniif dhufe bikka kana dhuftan bikka waa'ifii waa'ifii fakkii waa'ifii kun namni hin beekne hin jiru waa'ifii waan kana namni hin beekne hin jiru jechuudha waa'ifii gisee qubee waa'ifii kan arge namni hin beekne hin jiru bikka waa'ifii jettu kanarratti dhoohitan jechuudha kanaan booda kun akkanatti fida amma kanaan booda ammas eega iftuban deebii bikka waa'ifii jiru kanarratti eega dhoohine Kanaan booda kun akkanatti fide jechuudha. Kana akkanatti tooytanii akkanatti tooytanii akkanatti oon jiraami oof gootan. of oof ofirraa gootan jechuudha. Isa kanaatiitu akka chaarjiinii dafee dhumu godha. Isa kana akkasitti oof gootan. Agartaniimi? Akkasi jechuudha. Amma xiyyaarreefu oon jibbanaa jira lachuu. Kanaafuu akkasitti oof gootan jechuudha. Nama hundaatu banaa jira. Oguu seentanii isa kana bikka kuniin kanama hundaatu banaa jira. Akkasitti ofirraa of gootanii kanaan booda chaarjiin keessanii akka isiniif eh, dafee isinirraan dhumne isiniif godhaa kanaafuu jechuudha isinitti hin dheeressuu. Eh, ammallee karaa hedduudhaan jechuudha karaa itti baatirii tursiifachuu dandeenyu karaa hedduu jira. Eh, karaa biraatiinis yeroo biraa isinitti agarsiisa. Inshaallah har'aaf immoo asuma irratti isinirraa dhaaba.